para que no pase nada. ¡Sube! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! le impide la visión. Sí, sí, está muy... Muy mal puesta ahí. Pero todo, todo el banquillo, ¿eh? Todo el banquillo, buenas... Me está muriendo de calor. Hace bueno, sí. Te estoy durmiendo. ¿Eh? Sí, sí. Gracias. que de chulo. Díselo a Ángel que se lo llevar. ¿Qué tenemos? Este ¿Que dar los pantalones negros para que nos pongan la propaganda? También. Trae mi cazadora, que estáis sola y la traes aquí. Es que se, queda muy mal pillada aquí. no tienes que moverte tú. No. ¿no? cuando fuera... yo はい ¿Eh? ¿Quién la mora? ¿Eh? la No, por el momento no. Por el momento. Luego ya. Luego ya. no sé. Luego ya a lo mejor hasta te pido que vayas a poner una Coca-Cola allá abajo, la máquina. no sé. No sé, ahí al final me ni nada de eso, porque como, no de, como los de también no tienen equipo. ¡Vamos con Carlos! ¡Vamos con los compañeros! Los hemos dejado, no sé si a y les ganamos por han con poca gente, Talavera, ¿eh? ¿Quién es el de la pata? ¿Qué es Está jugando pues, eh, Pablito con ellos. ¿Dónde Balas. Andamos. Tú ahí tampoco puedes jugar. ¡Talavera! ¡No sobra fuerza! Sí, sí, sí, hace bueno, hace bueno. Demora mesmo, não tem jeito não. Obrigado, gente. É ginásio, pô. Tive a impressão de ser um viado aí pra ele. Vai falando, né? Cadê? Tá no time de azul, né? Era, tinha gente do time de azul. É, sério? Qué puntería, ¿eh? Qué puntería. Le a tener que dar en el palo. si lo hace, si lo hace apuesta no lo da. Sí. La horizontal no nos ha quedado muy bien, ¿eh? Ninguna, ninguna de las veces que hemos jugado tenemos el palo recto ese. Ese otro, ese otro sí, pero este nunca, ¿eh? Nunca. Y ahí está pudiendo cargar. Un momento ¿La tienes apuntada al medio? Sí. Yo <laughs> cambio Para allá abajo, aquí. Sí, pasó. ¡Vamos, Alfonso! Ese público que ha pagado, joder, que está pagando, <laughs> ya, está, ya está tu hermano cansado, ¿eh? Ya está Alfonso cansado. Después de la pedazo carrera que se acaba de meter. No se cansa tan fácilmente. Alfonso Macho, ¿cómo no? Es difícil pararlo. para que Juan Carlos, estás eh, lado cerrado las están los dos niños. Juan Carlos y los dos niños. A mí me han dicho que solo diera al botón rojo. y, moverla un poco. Adiós la caja. Já conta aí, Matheus. Capricha aí, garoto. Ah! 2528. ¿Qué tal? tuyo! ¡Métete! Qué mal está puesto el barquillo. Yo tenía que estar dentro de la pista, un poco más... 30 centímetros de hierro. Un poco más abierto eso, más, más espacio ahí. Aparte que esa jugada es para tenerla a 10 metros. Sí para poder avanzar el metro de la imagen. Yo creo que equipo, ¿no? Sí. Yo voy para los lados. Matheus, chega Thiago aí, ó. Quase perdeu a bola aí agora aí, ó. Argentina 1-1-2. Argentina 1-1-2. ¡Vamos, Tiene la línea 5. La 5 y no superando la, mitad del pasillo Es el talón, o sea, el talón, ¿no? Cari, ¿tienes monedas para ir a por...? Mm, no, porque no te acuerdas ahí que el euro es el que me diste por la sé por qué le ha pasado, pero antes se iba él solo, ¿eh? ¿eh? En la jugada anterior que ha tenido el chaval ese. Se iba, se solo antes. ¡Venga, Venga, Tiago. ¡Venga! Algo no se llama calor, sol o... Sí, bueno, espero que no me dé una insolación. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué capullo! Yo no tengo el pelo para protegerme. Venga. Ha ido, ha ido muy alto, eh, ha ahí muy alto. ha ido ni un solo apoyo. Eh. Cuando llegan a ver placado perdemos la pelota. Es que no ha ido nadie con él. Pero nadie, se ha quedado, se ha quedado un paso, ha cogido carrera. No, han dicho, va sobrado. Pues anda, si le llegan a aplacar... ¿Cuántos minutos van para ti? 31,24. 27,5. Para Les eso de grabar, porque están en el descanso. ¿Cómo iba a parar? Si tenía que tirar carras. Para ahora ahora que están en el descanso. Para... Sí, voy ahora. Espera que vayan todos ahí y ahora lo paro.